Diolch am wneud yr amser a'r ymdrech i ddod yma a diolch hefyd am yr gwahoddiad o'r cyfle i ddod i siarad heddi. Byddai'n siarad am ym profiadau i, y triniaeth fi wedi derbyn a ffordd mae iaith wedi effeithio ar sut i fi'n edrych ar iechyd meddwl fi yn bersonol. Um, felly mae rhaid i fi ymddeheirio cyn i fi mynd mlaen achos fi'n tipyn fwy cyfarwydd gyda siarad fi iechyd meddwl i trwy Saesneg nag ydw i trwy Gymraeg, achos dros y deg mlynedd i fi wedi bod yn derbyn cymorth am iechyd meddwl, dim ond unwaith fi wedi derbyn um, cymorth trwy'r Gymraeg. A oedd hwnna, pan o'n i yn ysgol, yn gweld conselydd ysgol, a oedd hwnna, dim ond am ryw tair mlynedd sydd yn cyfnod byr o'r deg mlynedd wedi bod yn derbyn cymorth. Fi'n cofio yn ystod yr apwyntiad cyntaf ges i, oedd yn apwyntiad Gris oedd wedi cael ei drefnu ar fy rhan achos o'n i wedi dioddau e pwl o bryder yn ysgol a fi'n cofio o'n i'n 12 blwydd oed mewn lle dieithr gyda'r dieithrin yma y seichiallydd plant oedd yn ddi Gymraeg a oedd y ffaith fod yr apwyntiad i hunan drwy Saesneg wedi rhoi pwysau arno fi i teimlo fel bod angen Y Saesneg fi bod yn digon da, a ar y pryd oedd a e ddim, fel plentyn 12 blwydd oed, oedd ddim yr iaith eang na gyda fi yn y Saesneg. A fi dal ddim yn credu bod e gyda fi heddi, ond oedd e'n roi rhyw naws od i fi hefyd oedd pethau o'n i ddim yn deall a o'n i ddim yn teimlo fel bod fi'n gallu gofyn i'r person fi Gymraeg ma os o'n i'n gallu am esboniad am y pethau o'n i ddim yn deall. Um, ddim yn unig o ran beth oedd yn cael ei ddweud, ond am y pethau oedd yn cael ei gynnwys yn yr holiad iron. A oedd ddim hawdd o am y dad dwi'n mewn i'r apwyntiad chwaith sydd yn ei hunan yn beth hynod o gyfrwys a od. Ond os oedd hawl gyda nhw fod na, byddwn ni wedi teimlo'n digon cyffwrddus i gallu gofyn i nhw am y pethau o'n i ddim yn deall. Neu os oedd yr seigiall y plant yn gallu siarad Cymraeg, ond bod yr pwyntiad i hunan yn gorfod cael ei gynnal drwy Saesneg, byddwn ni wedi teimlo'n digon cyffwrddus i holi nhw achos bod nhw'n person ddwyieithog a bydde hwnna i hunan wedi gwneud fi teimlo'n fwy cysurus. Ond dim dyna'r achos. A mae'r un peth wedi bod yn digwydd trwy gydol yr amser i fi wedi bod yn derbyn cymorth. Fi wedi derbyn cymorth ar gyfer iselder, ar gyfer gorfryder, ar gyfer um, psychosis, a yn fwy diweddar ar gyfer PTSD, a bydd hwnna'n parhau gobeithio yn mewn rhyw peder mis, a fi'n gobeithio byddai'n gallu derbyn triniaeth trwy'r Cymraeg fyny. Er, fi lot mwy cyfaru yn siarad yn Saesneg, achos na beth i fi wedi cael dros y deg mynedd. Ond pa mae dwi wedi gorfod dwi'n gyfarwydd a derbyn triniaeth a cymorth ar gyfer mater i fi ddim hyd yn oed yn deall drwy iaith sydd yn anghyfarwydd i fi. Pan i fi prynu'n defnyddio y Saesneg mewn bywyd dydd i ddydd, pa mae dwi wedi gorfod siarad Saesneg a dod yn gyfarwydd a siarad Saesneg mewn mater mor sensitif. Dyw e ddim yn gwneud unrhyw synwyr. Cymraeg yw'n mamiaeth i, felly dylen ni cael yr hawl a'r cyfle i dderbyn cymorth drwy'r Gymraeg, a dyle pawb arall hefyd, os mae, mae dyna beth maen nhw moyn, dyle'r Gymraeg fod ar gael i nhw yn barod i derbyn cymorth.